불타오르네 me présente euh, pour euh, doubler à euh, dans ton film. J'espère que j'ai la voix qui convient. je suis disponible tout le temps. Et voilà. Donc bah, je te dis bye et j'attends ta réponse. Voilà, ciao